يا سلام لو تذكر زمان نسيت خلاص طيب يلا سلام أنا شكلي نسيت باقي الكلام عيد نفس نفس الكلام مرة كمان برم برم برم برم برم برم, ايش بتغني؟ أغنية عظيمة ايش فهمك انت؟ برم Param, param, param.